दीपिका पादुकोण की जी हाँ ओम शांति ओम जैसी मूवी से अपनी बॉलीवुड एक्टिंग की शुरुआत करने वाली दीपिका पादुकोण अपनी एक्टिंग के दम पर आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं और ये बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी कई हिट मूवीज में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं और इनकी आने वाली अपकमिंग मूवी है छपाक जिसमें ये अपना रोल करती हुई आपको नजर आएंगी लेकिन इसके पहले ही आपको नजर आने वाली है अपने कुछ हॉट बिकनी शूट्स में सिर्फ और सिर्फ घमासान पर